kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat. Halo kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengaktifkan atau menonaktifkan bip hmm, bip itu apa bip itu kalau kita motret itu bunyi nah bunyi tit itu namanya bip nah bip itu untuk membantu uh, apa kita sudah siap fokus atau belum kalau belum tit ditekan gini nggak bisa motret kalau sudah bunyi bipnya tit maka bisa motret seperti itu bibnya itu oke kemudian gimana caranya caranya cukup mudah tinggal kalian tekan menu di semua kamera Canon seperti ini kita tekan menu dari Canon yang lama sampai Canon yang baru yang tahun keluarnya 2014an sampai 2020 Insya Allah seperti ini e, jadi kita ketik klik menu ini klik menu nah, menu ini menu kemudian kita cari nih kita cari ini di yang pertama ada bip kita tekan nah, ini ada enable sama disable ketika disable maka enggak bunyi enggak pakai bunyi dit nah ketika di enable maka ada bunyinya tit seperti itu oke okay, uh, eh, demikian tutorial hari ini apabila ada pertanyaan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe komen dan like dan share apabila hal ini bermanfaat sampai jumpa